在周一的部分，我们会逢到的是三元一降的日子，而在当天也蛮适合呢，可以到庙宇呢去帮自己添财库或者是补大运的。同时呢，在这一天要特别去注意的，也就是在这一天如果要去做沟通或者是有要去执行大型会议的朋友们，在这一天，因为我们有逢到了死神还有火星这两个呃凶星的一个交汇之下呢，我们在做任何的一些沟通方面呢，可能就。 比较会容易呢进入一个死胡同哦，所以有任何比较激进的一些言行方面呢，或是讨论的时候，都要更加的注意言行方面哦，请不要哦对人哦，尽量呢尽量是对事情就好喽。再来就是针对周二这一天，我们呢会逢到的是上弦。 在当天呢是可以祈福的，而祈福的时间呢是在凌晨的四点四十一分之后就可以了。所以，我们也可以起个大早，在早上之后呢，我们就可以运用呢呼吸大法，也就是日出之后就可以，同时呢运用呼吸大法以及上弦的祈福来祈求呢，我们呢可以呢。 击败我们呢这个坏习惯哦，然后呢赢得我们想要的一些胜利哦，或者是认同等等方面的，一些呃许愿的方向。那再来就是周三，而在周三这一天呢，我们逢到的是断乳日。如果您目前呢刚好是逢到正在哺乳的。 啊，您正在进行这个喂乳的这个呃亲喂的母亲哦，你们呢就可以看看是否呢有要选这个日子呢，可以进行这个断乳哦。那这个时候呢是比较适合呢，可以开始慢慢的呢，让孩子呢进入到有这个呃离乳的食品哦，让他可以慢慢的适应一些。 配方的食材，那也可以让它呃慢慢的脱离那个母亲的这个衣味哦。那再来就是周四这一天，我们会逢到的是当月的月破大号。那因此呢，在这一天呢，建议呢，大部分的是集市呢，尽量都是少取的哦。 而我们在周五这一天，我们会逢到的是当月的月煞，所以呢，大部分的集市呢也会尽量建议是少取的。而我们的集市尽量呢会建议是在周六这一天的三和零的日子呢，统一在这一天去统筹。当天除了大利，我们可以入宅、安香、交易、治病呢，动土、挂招牌，大部分的集市都是很大力的哦。 所以呢，请大家呢不妨呢多利用周六这一天来做布局，而在周日这一天呢是不利探病的日子哦，所以请大家呢要多注意一下。同时这一天也逢到的是天罡日哦，所以有犯魁罡的朋友们，这一天不宜吃牛肉跟相关的加工食品。同时呢，有犯咸池的朋友们，在这一天也千万要注意一下跟配偶的互动。 不要动不动就放弃哟。再来，让我们来看一下呢，在当天的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属龙的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，基本上呢，在这。 个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，会非常的有大爱哦。你们呢，会非常的愿意无私的去分享跟帮助周边的人。尤其是如果你是属于公司里面的老臣，也就是你在公司里面做了非常非常久的任职，很久的，你根本就是会属于那种守护者角色的。你会非常忠于你的角色，而且会。 做的非常好，啊，所以呢，在这个时候你的表现呢会更加的亮眼哦。这个时候，请务必呢要更加的忠实于你的这个角色哦。那么在这个礼拜呢，您的这个呃开运方呢会是在南方，还有开运石是玫瑰粉金，开运色是玫瑰色哦。 再来呢，让我们来看一下个别的生肖在当中又有什么需要注意的地方吧。首先第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是属于需要放下偏执的一周，而且呢，您千万要记得哦，请不要呢一直想要用那个自己的这个气魄去。 频频的对他人去施压，因为这样子是无效的。要学会的用柔性的方式，用理智的方式去跟对方沟通，这样子才能够有效的达到双方都能够退让一步的效果。在当周要留意的天数是周日。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于需要顺势耕耘的一周，而且呢。 越是能够有清晰可见的一个认知呢，你就能够越在你越熟悉的这个领域当中找到你自己的方位跟你的定位，而你更能够清楚的掌握你想要学的东西，反而可以让你更知道呢你自己想要往哪个方向发展哦。在这个礼拜呢，呃，属牛的朋友要留意的天数是周一。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于展示优势的一周，而这个也会代表的是呢，你在这个礼拜呢，你的个人的能力呢，非常的容易呢，就会被他人给接纳了，所以呢，它基本上呢，就是有一种就是像这个 spotlight 都在你个人身上的一个状况。 因此呢，你要特别的重视一下，就是人际关系呢，在这个礼拜当中，它有没有潜在的这个矛盾点？还有也要注意一下哦，不要让这个本职哦，影响到你的这个工作上面了。因为哦，虽然你的优势呢，在这个礼拜是有突出的，可是呢，这个本职如果影响到你的工作了，那就不太理想喽。 那么在这个礼拜，因为我们的运势相当的旺，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于无往不利的一周，而这也代表是大决定可以下了。 而小方向可以写下来了，然后再慢慢的思考你要怎么样去布局咯。在这个礼拜呢，我们属兔子的朋友呢，其实呢，你可以多方向的去发展，而且不用害怕你没有 backup plan。在这个礼拜也没有需要留意的天数哦。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于理念一致的一周哦。而在这个礼拜呢，也会代表是你可以很顺利的跟他人沟通，也可以很那个顺畅的去处理一些核心问题，不论他是在人际方面、家庭方面或是工作方面都是如此。而你在这个礼拜，根本就是一个强而有力的能者，尤其是在。 沟通方面哦，在当周属龙的朋友尤其要留意的天数是当周的周六。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于新鲜动荡的一周，而在这个礼拜呢，也会代表的是我们在这个礼拜呢，你如果是属于创作人员，你就很容易会有天马行空的创意展现出来。如果你是需要， 呃，做这个文案的朋友，你可以很容易的激发无限的想象力，而这个都代表是在这个礼拜你会有充分的时间去做这个构想。所以呢，在这个礼拜，对于属蛇的朋友来讲，是一个非常适合做 brainstorming 的契机点。 在这个礼拜要有意的天数呢是周二哦，这个时间点是最适合让自己沉淀，也就是充电的时间。再来就是针对属马的朋友了，属马的朋友在这个礼拜是属于容易斤斤计较的一周，而在这个斤斤计较上面呢，很容易就是针对在人和上面，尤其是针对家庭上面，还有人际上面的失和哦。 而这部分呢，很容易你会呢往这个死胡同去钻，你会总觉得自己呢做的不够好。其实呢，并不是这样子的，请你尽量呢要往好的方向去想，才不会呢让自己呢把路呢越走越死哦。那么属马的朋友呢，这个老师呢也在这个礼拜呢，希望你呢可以呢多看一些开心的影片。 来让自己呢，不要一直往灰色的心里面走哦。当周呢，属马的朋友要留意的天数有两天，一个是周一，一个是周三。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于需要保持中立的一周，而这个也会代表的是，如果你在这个礼拜呢，去多嘴啊、多舌去谈一些事情的时候。 反而容易多惹一些事情上身，或者是坏了一些事情，反而不是一件好事哦。在当中呢，呃，要留意的天数相对的比较多，除了周二、周五之外，还有周六。你说你是不是该远离是非呢？下一个生肖呢是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要强势主导的一周。 而这个也会意味的是说，在当中呢，任何事情的成败都要看着我们这个属猴子的朋友，您本身的情商跟格局来决定这个事情的成败的正跟反面。而这个也会意味的是，看他的成绩的提升呢，会因你的这个人际关系的一个磨合而变得不太一样哦。 那我们呢，就看看属猴子的朋友怎么样去翻转你这个礼拜的各方面的局势吧。当中要留意的天数是周三喽。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，要预防的是外来的诱惑。而这个外来的诱惑呢，不是指桃色的诱惑，这个可能针对的是游戏啊、休闲啊、朋友啊。 各方面的一些诱惑，或者是金钱啊、投资这种，只要能够烧到你的这种欲望的，都是属于诱惑。而这些诱惑，可能只要能够让你让跟这个家中，或者是跟另外一半引起争执的，都会是属于麻烦。 比如说，因为我想要玩游戏，我想要休息，我想要跟朋友有属于自己的这个周末时间，所以我就没有帮忙分配家事，所以跟配偶有了争执等等的问题。那么，这个就是外来诱惑导致的本周事项。 所以属鸡的朋友在当中要留意的天数有两天，就是周四跟周五哦。为了让自己有个 Happy Weekend，请记得要帮忙分担一点家事了。好，再来下一个生肖是属狗的朋友。属狗的朋友在这个礼拜，请记得要谨言慎行啊。那么谨言慎行呢，也会代表的是呢，请避免出现呢一些跟自身，嗯，非相关的一些。 东西哦，比如说，呃，绯闻啊，或者是非，我们都尽量不要去跟他沾边，这样子呢，才比较可以撇清关系。那么在当周呢，要留的天数有两天哦，除了周五之外，还有周日。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于需要采取情报的一周，而这采取情报呢，也会代表是需要。 多去跟他人去做交流，那这也会代表的是说你在现阶段你在现有的这个环境里面呢，其实你渴望的有更好的一些突破，所以呢，你要跟更多的这个亲友啊，或者是说跟不同的部门啊，或者是同事之间啊，有一些交流，去了解一些更多讯息，来让你呃可以取得更多的资讯，好让。 可以得到更多的讯息，更有力让你去做更多的判断，好，所以这就是属于扩张你的这个情报网的一个方向。好，这么以上呢，就是属于各个生肖呢在当周呢所要注意的方向。再来，让我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，你们的敏感神经呢是比较强的，你可以很容易的呢，就是感受到另外一半哦他们的一个改变，或者是说他们的呃哪里不太一样。 所以呢，你也会比较有耐心呢，去嗯观察对方，或或者是说去理解对方的需求，就在这个时候呢，出手然后去关心对方，好，甚至是给予对方他所需要的这些关怀，都可以让你们的感情呢适度的升温哦。所以以上呢是在当中呢可以协助你们感情升温的小 tips。 以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有分享出去。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。我是精灵老师，感谢大家本周的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。